Me emrin e Allahut të Madhëruar, Falënderimi i përket vetëm Allahut Azze ua Xhell, Paqja e Allahut dhe Bekimet e Tij qofshin mbi Profetin tonë Muhammedin Alejhi Selam. Në fillim të Ramazanit lind pyetja, A lejohet të shkëmbejmë urime dhe të përgëzojmë njëri-tjetrin për hyrjen dhe ardhjen e muajit të Ramazanit? Përgjigja është lejohet të urojmë njëri-tjetrin dhe të përgëzojmë njëri-tjetrin për ardhjen dhe hyrjen e muajit të Ramazanit. Argument për këtë është hadithi i Profetit alejhi selam, i cili përgëzon sahabët, shokët e tij të nderuar besnikë, ku i thotë atyre, Ju erdhi juve një muaj i begatë. Në të Allahu i Madhëruar ka bërë detyrë agjërimin. Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e zjarrit, lidhen shejtanët, në këtë muaj është një natë sa vlera e saj është më e mirë sa një mijë muaj. Kush privohet nga kjo natë, ai është i privuari. Hadithi. Pra, ky hadith është asl është origjinë në argumentimin se lejohet urimi dhe shkëmbimi i përgëzimeve për ardhjen e muajit të Ramazanit. Allahu ju ruajtë, Allahu ju begatoftë, Allahu ju dhëntë sukses në punët e mira.